بمعنى أنه قد يقال له من بعض من ينتسبون إلى العلم عنده أن هذا السب تقرب إلى الله ثم تقرب إلى علي فإن بينا له الحق وأصر على سب الصحابة رضي الله عنه إن كان عالما يكفر وهذا معتقد أئمتنا وعلمائنا ولكن عندما يجد أن الشيعي ينظر إليه بهذه النظرة بينك وبين الله من يقع بيد شيعي شو يسوي بيه هذول يحكمون بكفرنا ونجاستنا وأننا أخبث من اليهود والنصارى خو احنا اما مولانا ها فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا واحنا بنحكم بكفرهم ونجاستهم ولعنهم وانهم اخبثوا من اليهود One Muslim. And then the Sunnis kill the Shias, and the Shias kill the Sunnis, and they both kill the Kurds, and they all kill each other till there's absolutely no one left. Peace.